Alors voilà mon, projet euh, de boîtier OctoAlert, c'est un projet que j'ai fait pour mon fils, donc pour son cadeau d'anniversaire. Euh, donc c'est un boîtier euh, donc, qui représente le thème donc, des autonautes, le dessin animé pour ceux qui connaissent. donc l'idée c'est de reproduire ce qu'il y a dans le dessin animé, qui est notamment un bouton d'alerte que le capitaine Barnacle utilise souvent pour déclencher l'alerte quand il se passe quelque chose dans la station sous-marine. donc on l'allume derrière avec un petit bouton 4 plus classique, j'ai prévu une entrée pour une alimentation externe. Donc quand on l'allume, hop, il y a le bouton du dessus qui s'allume euh, avec le symbole donc, euh, du dessin animé. Et puis le bouton de devant aussi qui, vient s'allumer. Donc les fonctions c'est tout con, il y a donc euh, bah, l'octo-alerte, donc quand on appuie dessus comme dans le dessin animé ça change de couleur. Voilà. Ensuite il y a quatre boutons qui permettent qui permettent de déclencher en fait les phrases aléatoires de chacun, enfin pas aléatoires mais successives de chacun des personnages, donc le capitaine. Voilà, Je je suis un et infirmier. Il y a un certain nombre de phrases pour chacun et devant donc j'ai prévu un petit compte à rebours euh, qui permet euh, donc de, déclencher euh, quand on veut faire la course à pied ou une course avec des petites voitures. Donc quand il appuie, ça déclenche le compte à rebours avec des sons Mario Kart. Bon, c'est pas dans le thème mais c'est pas grave. dès qu'on appuie sur un bouton, ça interrompt le son pour passer au suivant. Donc un petit projet tout simple, euh, donc avec des NeoPixel Ring de chez Adafruit, et puis un NeoPixel aussi au milieu pour, euh, éclairer le milieu. Euh, des petits boutons chinois, et puis ça aussi c'est un bouton tout, classique. Là il y a juste une lettre toute simple là-dedans. Et après des grosses lettres pour faire le compte à rebours. Et donc de chaque côté, euh, une petite grille en métal euh, pour pouvoir donc euh, dissimuler les haut-parleurs qu'il y, a de chaque côté. Et donc j'ai utilisé le Shield MP3 Shield de d'Adafruit également, et qui permet en fait de gérer le son sur un Arduino et un, Arduino méga, parce qu'il me fallait pas mal d'entrées-sorties quand même pour tous les boutons et, et les LED. Voilà.